のレコード。1時間1時間1時間それって火うプラスチそうあの原文の引き継ぎなんて書いてあっよそう書いてない現場の人が1時間に1個連呼するそうそうそうそう周りの目見ながら力ないようにしてくださいて